Un pato que va cantando alegremente cuac cuac cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar bossa nova. Un ganso se entusiasmó alegremente cuac cuac para cantar hacia la gente cuac cuac y un perrito que allá estaba empezó a cantar